Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimdek sizni vrachingiz doktor Sabirov. Azizlar, hozirgi kunda bunaqa holatlar juda ham ko'p kuzatilyapti. Bu moda bo'ldimi yoki e, odatga aylandimi bilmadim-u, lekin shu holat juda ham ko'p kuzatilyapti. Qaysi holat deysizmi? Albatta, 40 yoshdan keyin tug'ish. Bunday holatlar uchrayapti va shunga asosan savollar ham ko'payapti. Ya'ni 40 yoshdan keyin tug'sam bolam qanday bo'ladi sog'lom tug'iladimi homiladorlik qanday o'tadi yoki meni sog'ligim qanday bo'ladi shular haqida juda ham ko'p savollar ko'payyapti shunga asosan men bu videorolikni ishlashga qaror qildim ya'ni 40 yoshdan keyin tug'ishning foyda va zararlari haqida albatta hozir sizlarga shularni aytib o'taman qanda bo'lmasa ketdik albatta yaxshisidan boshlagan albatta yaxshi birinchisi ya'ni birinchi foydasi qanaqa bo'lishi mumkin endi ko'p olimlar aytadi qirq yoshdan keyin homiladorlik bo'lib farzandli bo'ladigan bo'lsa ayol ayolning umri uzayadi deb aytib o'tishadi albatta bular olimlarning fikri lekin hech qaysi tibbiyot tomonlama tasdiqlanmagan albatta bu fikr endi ikkinchi foydasi ikkinchi foydasi albatta siz e, farzandli bo'l farzandli bo'lsangiz qirq yoshdan keyin albatta siz qirq yoshgacha hayot nimaligini bilasiz va e, tajribangiz ortadi hamma tomonlama и e, siz farzandingizni tarbiyasiga juda ham yaxshi qaraysiz и farzandni ulg'aytirish ham juda ham foydali bo'ladi и sizga oson bo'ladi endi kim yigirma yasharli qizga qaraganda albatta yigirma yasharlik qiz hali hech nimani bilmaydi farzand nima mas'uliyat nima ko'pincha bilishmaydi albatta yigirma yasharlik qizlar mendan xafa bo'lmaydi degan umiddaman hammasi emas endi keyingi foydasiga keladigan bo'lsak albatta bu siz o'zingizni hayotingizni yo'lga qo'yib olasiz karyerangiz deysizmi ishingiz deysizmi yoki boshqa tomonlamami yoki dunyo aylanmoqchimisiz dunyoni ko'rib kelasiz aniqrog'i o'zingiz uchun yashaysiz endi bu foydalari edi endi zararlarga keladigan bo'lsak albatta zararlari foydasidan juda ham ko'p hozir sizlarga eng ko'p uchraydigan holatlarni aytib o'taman birinchisi albatta homila bo'lish foizi kamayib ketadi bu degani ayollarning yaysa kletkalari soni va kачествоsi kamayish ehtimoli bor sababi yosh o'tgan bilan yaysa kletkalar ham kamayadi kostitvasi количествоsi ham kamayadi shuni hisobiga homilador bo'lish foizi ham kamayadi keyingisi homila tushish xavfi ortadi bu degani o'ttiz besh qirq yoshdan keyin agar homilador bo'lsangiz homila tushish xavfi ortib ketadi bu degani nima sababi qirq yoshdan keyin sizni matkangiz yoki gormonal funksiyangiz buzilishi mumkin albatta sog'lig'ingizga qaramasangiz shuni hisobiga erta homila tushishi mumkin albatta bu ham bitta zarar keyingi zarar sizda osteoporoz kasalligining xavfi ortadi siz yoshingiz qancha katta bo'lsa homiladorlikdan keyin osteoporoz kasalligiga uchrashingiz mumkin ya'ni sizni suyaklaringiz mo'rt bo'lib qoladi albatta bu payti o'zingizni sog'lig'ingizni yaxshi qaramasangiz bo'lmaydi keyingi zarar erta tug'ish xavfi ortadi bu degani ellik foiz holatlarda yigirma ikki yoki o'ttiz yetti haftada tug'ib qo'yishingiz mumkin keyingisi sizda gestatsion diabet vujudga kelishi mumkin bu degani diabetning bir turi ya'ni qandli diabetning bir turi bo'lib bu vaqtinchalik e, Kantil diabet ya'ni gestatsion diabet albatta bu insulin yetishmovchiligidan kelib chiqadi homiladorlik payti albatta vrachga uchrashib davolansangiz bu o'tib ketish ehtimoli bor ya'ni o'tib ketadi keyingisi bolaning patologiya bilan tug'ilish xavfi ortadi ya'ni xromosom patologiyalar uchraydi bunda qanday kasalliklar bo'lishi mumkin sindrom dauna sindrom patau va boshqa kasalliklar ham bo'lishi mumkin albatta bu foyda va zararlarni eshitganingizdan keyin qirq yoshdan keyin homilador bo'lish xavfli ekan deb o'ylab qolishingiz mumkin yo'q azizlar albatta har qanday siz yigirma yosh bo'lasizmi yigirma beshmi o'ttizmi qirqmi farqi yo'q homiladorlik rejalashtirdingizmi albatta tekshiruvlardan o'tib keyin homilador bo'lishni tavsiya etaman sababi siz o'zingizni sog'lig'ingiz joyida bo'lsa sizni sog'lig'ingiz joyida bo'lsa siz qirq yasharmi ellik yasharmi farqi yo'q siz albatta o'zingizga qarab sog'lig'ingizni joyida tutsangiz homiladorlik yaxshi o'tib farzandingizni sog'lom qo'lingizga olishingiz mumkin albatta hozir aytib o'tgan xromosom kasalliklarni tekshirish mumkin ya'ni Э, qirq yoshdan э, oshgan ayollar buni tug'masdan turib ham tekshirishi mumkin hozir zamonaviy tibbiyot juda ham rivojlanib ketdi shuning uchun e, albatta buni tekshirtirsangiz bo'ladi endi e, yana bir bor aytib o'taman azizlar har qanday homiladorlikdan oldin albatta tibbiyot ya'ni e, vrach tekshiruvdan o'tishingiz kerak nima deyman sizlarga sog'lik tilayman azizlar bugungi ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman albatta kanalimga obuna bo'lish esdan chiqmasin va kommentariyani to'ldirib tashlaysiz degan umiddaman savollaringiz bo'lsa bemalol albatta qo'ldan kelgancha javob beramiz sizlar bilan doktor sabirov bo'ldi sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling